Les voilà qui reviennent. Les voilà qui reviennent. Je vois un bateau. Hmm. 真的是啊，真的是。 Vous vous souvenez de la montagne